Review film Kingdom Asin of the North, ada harga yang harus dibayar untuk pengkhianatan dari kesetiaan. Episode spesial Kingdom Asin of the North akhirnya resmi tayang di Netflix pada tanggal 23 Juli tahun 2021. Film Kingdom Asin of the North adalah merupakan sequel dari drama Kingdom Season 1 dan Season 2. Drama Kingdom mengisahkan tentang putra mahkota dinasti Joseon, Li Chang yang dituduh melakukan pengkhianatan dalam permainan kekuasaan politik setelah sang raja terjangkit penyakit epidemi mematikan dan berubah menjadi zombie dalam proses pengobatannya. Episode spesial Kingdom Asin of the North memiliki cerita yang akan fokus pada karakter Asin. Asin adalah salah satu kunci dan penyebab munculnya zombie dan kekacauan yang terjadi di serial Kingdom. Asin of the North mengisahkan asal-usul tanaman kebangkitan yang menyebabkan kekacauan di serial Kingdom season pertama dan kedua. Kingdom Asin of the North dibuka dengan legenda fiksi mengenai suku-suku yang tinggal di wilayah utara Joseon, salah satunya suku Jurchen yang terpinggirkan tetapi sangat setia pada Joseon. Kemudian Asin Muda secara tidak sengaja menemukan tanaman kebangkitan di area terlarang, Gan. Di area itu pula, tentara penjaga dari kerajaan menemukan banyak jasad manusia yang meninggal secara tragis. Selanjutnya utusan kerajaan yang bernama Chi Rock memalsukan penyebab kematian orang-orang tersebut dan membuat rumor yang tidak benar. Selanjutnya Chi Rock mengutus Ayah Asin yang merupakan kepala desa di suku Jurchen pergi ke wilayah tetangga untuk menyebarkan rumor palsu yang menceritakan bahwa orang-orang yang ditemukan di Pesagan meninggal karena serangan harimau. Namun ternyata hal itu hanyalah rencana jahat dari Min Chirok untuk menyingkirkan dan menjadikan ayah Asin dan penduduk Jurchen sebagai kambing hitam pembunuhan orang-orang di Piesagan itu. Ayah Asin yang pergi ke wilayah tetangga pun tak diketahui keberadaannya karena tidak pernah kembali. Sedangkan penduduk desa Jurchen dibantai habis-habisan oleh orang-orang dari wilayah tetangga setelah dijadikan kambing hitam. Lalu, Asin yang pulang dari Piesagan mendapati seluruh warga desa dan keluarganya digantung, bersama kalung milik sang ayah. Selain itu keadaan desanya pun hancur lebur dan rata dengan tanah. Ia lantas menemui Minci Rock yang ada di pangkalan militer kerajaan Joseon dan memohon pada Minci Rock untuk dapat membalaskan dendamnya dengan alasan bahwa ayahnya selama ini telah banyak membantu Joseon. Selain itu, Asin juga rela menjadi budak dan rela melakukan apa saja asalkan Joseon mau membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh keluarganya dan penduduk desa Jurchen. Bahkan Asin tidak meminta waktu pasti pembalasan dendam itu, yang dia inginkan bahwa orang-orang itu nantinya akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah dilakukannya. Akhirnya Mincirok mengatakan ya, pada Asin dan mengizinkan Asin untuk tinggal di pangkalan militer itu. Selanjutnya Asin tumbuh besar di markas militer tentara Joseon sebagai budak yang melakukan segala macam pekerjaan. Bahkan tak jarang Asin menjadi budak seks tentara Joseon. Asin tetap menjalani pekerjaan itu dengan sukarela dan tidak pernah mempermasalahkan pekerjaannya karena dia sangat percaya bahwa Min Chirok akan membantunya membalaskan dendam keluarganya dan penduduk desa. Di saat yang sama, ia membekali diri dengan kemampuan memanah dan bela diri yang ia pelajari saat memiliki waktu luang. Asin pun memiliki kemampuan memanah yang luar biasa dan tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan berani. Sayangnya, kesabaran dan kepercayaan Asin tidak berbuah manis. Ternyata selama ini dia ditipu oleh Chirok dan prajurit Joseon. Hal ini karena ternyata Min Chirok adalah pelaku kejahatan yang telah mengadu domba orang-orang Pajowi dan Jurchen. Dan Min Roklah orang yang membuat hidupnya hancur selama ini. Mengetahui kebenaran pahit itu Asin akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Asin kemudian berdiri dengan tegak dan memulai aksinya untuk menghancurkan pangkalan militer itu dan membunuh semua orang di sana. Asin memanfaatkan tanaman kebangkitan untuk memulai aksi balas dendamnya yang dia lakukan sendiri. Asin membuat sebagian besar tentara menjadi zombie untuk menyerang tentara lainnya yang ada di sana. Sementara Asim menyerang setiap tentara yang berusaha kabur dari atas atap dengan kemampuan memanahnya yang luar biasa. Akhirnya semua prajurit Joseon berhasil dikalahkan oleh Asin dan sebagian dari mereka berubah menjadi zombie. Setelah itu Asin membawa Min Chirok yang telah sekarat ke desanya dengan sebuah gerobak. Ternyata selama ini Asin membuat seluruh warga desa dan keluarganya menjadi zombie dengan tanaman kebangkitan dan mengikat mereka dengan rantai di dalam sebuah gubuk. Tak hanya itu perburuan asin selama ini adalah untuk memberi para zombie desa Jurchen makanan. Selama ini asin memelihara zombie itu agar tidak kesepian. Setelah itu asin akhirnya memberi makan zombie-zombie itu dengan tubuh Minchirok. Setelah itu asin berkata bahwa dia tidak akan berhenti sebelum seluruh Joseon hancur di tangannya. Kingdom, Asin of the North mungkin tidak memperlihatkan adegan aksi yang intens,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 See you on the next video.